Ready, three, 2, 1, and action. <laughs> Mati ni kan? Dah, again, again, again. Again, again. Dah, go. Tadi salah. Continue lah tadi. Dah, kat. Huh? Continue. Ready, three, 2, 1, and action. Action. tu kat again. Nampak nampak kita orang. Ya. Yeah. Ah, aku nak kena ke oh. sini dulu kot. Ah, aku dah nampak lah gitu. Sekali. Kenapa kau tak ke sini? Aku nak pusing bagi nampak. Kita tak nampak kamera. Oh, jap ada kan ni aku susah nak. Oh, okey okey tak apa-apa. Okay, cuba bila bila kita dah sikit sini kan? Takde Cuba aku tutup, aku tutup, aku tutup Aku ambil kutu di sini, Bawa aku tutup Haa, ah, ya betul lah, betul Eh, nampak ke? Haa, ah, tutup Haa, okey, eh, satu, satu Cuba tutup terus ready. Dah. Outside dia tak nampak kan? Nampak. Nampak juga. Okay, ready. Okay, dah. Okay. Ready lah. Satu, dua, tiga. Action. Wait, again. Kau kibas kan kat kamera kibas balik kat belakang. Oh. Satu ready, satu, dua, tiga, action. Jalan dulu baru sini. Jalan sikit, satu, dua, tiga, action. Eh, kau rasa dulu aku nak mandi mandi jap. Okey, lagi, lagi. Um, lepas aku cakap action tu kan, kau tunggu tiga saat baru kau berlakon. Okey. Okay. Satu, dua, tiga, action. Aku ready ni, aku rest dulu Aku nak mandi-mandi sekejap Okay, aku nak sekali-sekali Okay, jom, <coughs> suruh kan jom Okay, ready Ma, macam kau rapat sikit kan Lagi pula aku, okay hmm. Makan sikit Okay, jom, satu, dua, tiga, action Eh hey Daniel, kau rest dulu. Aku nak mandi mandi jap. Ayah, ayah. Din, kau kira apa Din? Aku nak pergi Singapura Bodoh Benak berdua ni